für Europa und gleichzeitig gegen Europa, für das Freihandelsabkommen und gleichzeitig dagegen. Wie das geht für Sie nicht. Sie sind alle komplett gegen das Freihandelsabkommen. Recht haben Sie. Allerdings beteuern doch derzeit alle, zu einer Aufweichung unserer Standards wird es nicht kommen. Jetzt nehmen wir mal an, das stimmt. Nur Hypothese. Gut. Dann gibt es immer noch Teaser. Noch nie gehört? Das könnte nicht ganz unbeabsichtigt sein. In ganz Europa geht die Angst vor TTIP um, vor dem Freihandelsabkommen, das uns Genmais und Chlorhühnchen bescheren könnte. Doch bei all der Aufregung hat kaum einer bemerkt, dass seit Monaten um ein weiteres, mindestens so weitreichendes Freihandelsabkommen gefalscht wird. Ein Abkommen, das die Lobbyisten entzückt. We are feeling very encouraged. Uh, it is going very fast und das Gewerkschaften und Experten um die Daseinsvorsorge bangen lässt. Das TISA-Abkommen. Es soll eben immer weiter liberalisiert werden. Das Zurück ist nicht vorgesehen. Tatsächlich, wir knebeln uns für alle Ewigkeit. Hier in Genf sitzt die Welthandelsorganisation, wo internationale Handelsfragen besprochen werden. Doch TISA, das Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen, wird nicht bei der WTO verhandelt, sondern hier, in der australischen UN-Botschaft. Also da äh, sind die Geheimverhandlungen hinter verschlossenen Türen, hinter Stahlgittern. Niemand äh, hat Zutritt, nicht einmal der Generalsekretär der WTO. Unglaublich eigentlich. Stefan Giger war einer der ersten, die vor TISA gewarnt haben. Zusammen mit Verdi und den europäischen Dienstleistungsgewerkschaften führt er die Anklage gegen TISA. Mit TISA geht es gerade darum, diese Grundleistungen der Marktlogik zu unterwerfen, dafür zu sorgen, dass private Konzerne mit Bildung, mit Gesundheit, mit Wasser Profit scheffeln können. Offiziell soll TISA Marktbarrieren beseitigen, um Unternehmen den Zugang zu Dienstleistungsmärkten in fast allen großen Industrienationen zu erleichtern. Doch unter Dienstleistungen fallen eben nicht nur Taxis und Friseure, sondern auch Bereiche wie die Wasserversorgung, das Energie- und Straßennetz, kurz unsere Daseinsvorsorge. Wenn in Deutschland ein neues Gesetz gemacht wird, muss die Öffentlichkeit einbezogen werden. Doch bei den TISA-Verhandlungen gelten nicht einmal die Transparenzregeln der WTO. Diese Art internationale Abkommen auszuhandeln ist mit einem aus meiner Sicht modernen Verständnis von Rechtsstaatlichkeit nicht mehr vereinbar. Ein, ein, ein, ein Verständnis von Rechtsstaatlichkeit im 21. Jahrhundert müsste sagen, auch für internationale Vertragsverhandlungen, die derart weitreichend in staatliche Regulierungshoheit eingreifen, brauchen wir Standards der Transparenz, der demokratischen Legitimation und der Beteiligung der betroffenen Akteure. Die Verhandlungsdokumente unterliegen der Geheimhaltung. Auch diese Entwürfe für das Verhandlungsmandat der EU-Kommission und für den Vertragstext. In beiden ist von einer Sperrklinken- und einer Stillhalteklausel die Rede. Das könnte bedeuten, dass einmal vollzogene Liberalisierungen unumkehrbar sind. Das ist genau das Ziel, das ist genau der Zweck dieser Abkommen. Sie sollen Staaten binden, die, damit sie eben, wenn der Markt einmal geöffnet ist, ihn nicht anschließend wieder schließen. Dabei wollen doch Gemeinden bei uns oft genau das Gegenteil. Vielerorts werden Privatisierungen wieder rückgängig gemacht. Die Landsberger zum Beispiel haben 2011 ihre Stromversorgung rekommunalisiert. Was wir an Wertschöpfung haben, ja, das bleibt in der Region und geht eben nicht weg. Geht nicht an Aktionäre von einem großen Konzern, sondern das bleibt in Landsberg. In Landsberg am Lech scheint das Stimmungsbild eindeutig zu sein. Wenn das in kommunaler Hand bleibt, das, äh, weil da hat man das besser im Griff, auch vom Preis her. Wenn wir einen großen Konzern haben, da weiß man nicht, was rauskommt. Die Privatfirma, die schaut einfach nur aufs Geld. Die Gewerkschaften befürchten zudem, dass durch TISA Billigkonkurrenz aus dem Ausland zu Lohndumping führen könnte. Die TISA-Verhandlungen werden von der EU-Kommission geführt. Der zuständige Sprecher weist alle Befürchtungen pauschal zurück. Genau wie die Frage nach den umstrittenen Vertragsklauseln. Es gibt Ausnahmeregelungen für diese Dinge, also aber auch eine Stillstandsklausel. Nein, uh, die ist nicht erwähnt. Im Verhandlungsmandat steht also keine Stillstandsklausel? Ich muss das nochmal überprüfen. Ich will Sie nicht anlügen. Ich werde das gleich noch einmal überprüfen. Nach kurzer Überprüfung ist klar, die beiden Klauseln stehen doch im Teaser-Text. Aber all diese Dinge, die Sie ansprechen, haben keinen Einfluss. Wirklich? Die Dienstleistungslobby ist mit dem Stand der Verhandlungen jedenfalls vollauf zufrieden und sieht Teaser als ihr Verdienst. Wir machen nur Lobbyarbeit. Wir wollen sicherstellen, dass die Verhandlungen eine Richtung nehmen, die unseren Unternehmen gefällt. Uh, Bundeswirtschaftsministerium und EU-Kommission versichern, dass Teaser keinerlei negative Folgen haben wird. Dann zeigt uns doch, worüber ihr verhandelt. Also gebt uns keine Zusicherung, zeigt uns, was ihr macht, seid Transparenz, äh, ist ja transparent, öffnet die Verhandlungen und dann können wir ja selber sehen, ob wir uns berechtigterweise Sorgen machen oder eben nicht. Es kann eben nur eines geben. Geheimhaltung oder demokratische Mitbestimmung. Freiheit, Demokratie, hm?